Для уничтожения вновь обнаруженной позиции боевиков подходит танк Т-72. Для уточнения цели командир экипажа идет непосредственно на огневую позицию. Он должен знать, куда бить, чтобы не искать цель, находясь на открытой позиции. Вот смотри, вот этот дом. Видишь там мешки? И рядом есть позиция. Надо снести это все. Рискуя попасть в прицел снайпера, офицеры командир танка разведывают цель для удара. На правом фланге первый танк наносит удар по высоткам в глубине Джобара и движется в сторону внутреннего двора школы. Проведя рекогносцировку местности и обнаружив цель, командир экипажа занимает свое место в танке. Сейчас он ударит вправо по боевикам. Боевая машина выходит на огневой рубеж и наносит удар по позициям террористов. Выстрел, отход. Танк не должен стать удобной мишенью для противотанковых средств боевиков, поставляемых из Саудовской Аравии, Катара и Турции. Важно не дать даже возможности применить такие современные комплексы, как Тау, Корнет или Метис. Вся тактика боя построена на быструю работу бронетехники. На правом фланге второй танк подходит к огневой позиции между корпусами школьных зданий. Экипаж первого танка не хочет ломать ворота понапрасну и пробует стволом раскрыть проход, но створки ворот заклинены и приходится снести их. Второй танк бьет бронебойным снарядом по позициям боевиков. А экипаж первого танка добавляет осколочно-фугасным. Танкисты на центральном направлении снова идут вперед и бьют в сторону разбитой позиции. подход. Выйдя за забор, танкисты бьют в центральную часть Джобара. дачу, танкисты отходят. Yeah, э, yes. Э, э, Это была сплошная стена с маленькими отверстиями для стрельбы. Более двух метров мешков с землей делали боевика неуязвимым для стрелкового оружия. Достать террориста за таким укрытием остается только танком. Экипаж второго танка бьет по позиции в школе. А первый отрабатывает по джобору. Мы уходим с передовой. Несмотря на то, что укрепленные позиции разбиты, но боевиков еще много. Надо быть осторожным и перемещаться быстро. На левом фланге БМП отходит и командиры уточняют новые цели. Вон там, за деревьями. Там, где деревья, там есть дом. Сразу за деревьями, сразу вон тот дом. Надо в него бить. Там их много, и накрыть их надо там. Сначала танком расстрелять, а потом там добить. Экипаж БМП тоже уточняет свои цели. Танк должен бить по ним вон туда. Вы тоже их там обстреливаете. Сразу за деревьями, сразу вон тот дом. Надо в него бить. На позицию выходит снова танк Т-55 и накрывает цель. Молодец! Молодец! На правом фланге атаки первый танк направляется во внутренний двор школы. Монтаж. Офицеры довольны проделанной работой на центральном направлении атаки. Танкисты отработали отлично. Позиции разбиты, выстрелов по танку не было, потерь среди сирийской арабской армии здесь не было. Операция продолжается на левом и правом флангах. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Минус, Дамаск.